Audio Jungle. Belum kaos iki ikuti giveaway di channel Guyon Kraton. Besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta penegak hukum mengusut tuntas dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja hmm. yang berakhir ricuh dan juga merusak fasilitas umum. PBNU juga meminta kapan yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja menempuh jalur konstitusi. As Wah, besok ini. Wah, cek. Tuh lagi. Wah. Gak kayo. Dongnya apa dong? Gue godong di Saya mau Cepet lagi, Ya gak mau ini. Wah, wah, di Walem mulu ngantok. Lu jare ben cepat. Lu ngono to suhu, Lu cepet ki iku. Matane. Lu sepuranya, iki aku arep perlu. Gupuh iki. Meneh dimun ngono lho. Ning ndi? Ning Iku songko melok ae, tak tukokne bakso. Sik takon iku nganggur, Cuk. Lho gak melok ae. Gak apa-apa nek bakso baksone temen. Iya. Ya wis ayo Medin dimu iki saiki. Wah, ngejak gentut cocok iki tangkeme kok. Kenapot bocor. Lha isa. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Kone WC ya? Ingin judul kok WC wong e. No. Wah. Nek woi. Ah. Di depan. cok dredeg cok Dekat! Eh, cocok! Kemarin! Kemarin kau! Asu! Kemarin kau! Salah, cok! Ayo jadimu, Arfan! Kenapa ini jadimu? Aku! Aku jadimu! Ini jane! Ya... Eh, jasu! Ini tapi kan gue ngejak! Eh, ayo udah budak lagi! Saya salin sih, cok! Masa salin gue? Salin sih! Masa kok ngejadimu? Mulai salin, begok! Cepat, begok! Cepat, begok! Blok! ngon Ôi chà, chỗ là này vòi Được Một đậu chỗ Taliban is my right Hey, Dewa. Mana masih gini? Nanti Demo dah. Yo, ayo Jo. Oke. Demo. Aku kagak apa-apa kayak. Kok iya Allah. Wasik, wasik, wasik, wasik, wasik, wasik, ya, ya, ya, lu patah lu cuy.